guys uh, jadi gini gue akan mereaksi video Dimas Kudai Bergen lagi ya oke okay. Казахстан всегда гордился и гордится своими талантами. Сейчас на сцену выйдет представитель уже нового поколения казахстанских звезд. Парень раньше нас, друзья, с вами понял, где больше зрителей поехал в Китай. И, между прочим, там, внимание, победил в проекте «Голос». В Китае человек из Казахстана победил. С хитом А-студио «Грешная любовь» впервые на новой волне. Прорыв года. Димаш Кудайбергенов. С песней «Грешная страсть». Димаш Кудайбергенов гуляет Баргян. Как из лунного сна О, если б знала ты, что мне нужна Только ты одна Ливни долго весна Но в стуже сердце озарило, как весна Только Indah, indah banget sumpah. Indah banget, indah, indah, indah. Ночь сомкнула ресницы. И вокруг тишина. Забыты звуки, руки, лица не нужна только. on Oprah. going, not yeah. Don't you vào ngoài rồi What? Буратино Басков сейчас. Боюсь, у Коли был бы сердечный приступ. Димаш Кудайбергенов, аплодисменты! Спасибо большое. С вашего позволения я бы хотел бы сказать пару слов и выразить огромную благодарность группе «Осуди» и Пайгалиага с Рахмет за то, что вдохновляете нашу молодежь и за то, что воспитываете правильное музыкальное направление. Счастья вам! Приезжайте в Казахстан, мы вас любим очень! Димаш Кудайбергенов! Аплодисменты! Я сейчас не могу с собой унести. Спасибо! На сцену приглашаются профессиональные сочинские носильщики – чтобы унести цветы Димаша Кудайбергенова. Oke. Dia sangat luar biasa dan dia mempunyai vokal range yang wow yang nggak ada yang di apa nggak ada yang dimiliki oleh penyanyi penyanyi pop laki-laki ya tapi kalau kalau cewek sih masih bisa ini laki men ini laki I love it I love him I like it oke okay. what I cannot say anything why because he is wonderful the greatest awesome Good job, De Dimas. Yeah. Thank you.